うんやば何にも見えないやばっもう助けたいああほんまに目痛い はまったんすかうんなんかなんか変になったでほらほらほら何これハハハハハハハハハハハハハハハハハハでハハハ殺す、 <laughs> 殺せるのはできるハなんでか知らんけど。ほ <laughs> らほら。